араба жантайган тегиздиктен жылып анын түбүндө жаткан блокту жылдырды дейли араба жумуш аткарды дешет чынында эле ал бир эле учурда белгилүү бир ийкемдүү күч менен тилкеге таасир этет тилке кыймылдайт эгер нерсе жумуш аткарса анда анын энергиясы бар энергия е тамгасы менен көрсөтүлөт си системасында энергиянын бирдиктери джоуль